ate nebagamba bamafuyo abo nti mwekamba buulire omuntu bwemutalina kyemufaananya hmm. tomuinvestingangamu because bobi wine talina kyafaananya bamafiyaera nebagamba nti mutunulye bobi wine bobi wine yagenda yasooka nakuba oluyimba tugambire ku jennifer hmm. bwamala okuba tugambire ku jennifer jennifer nakola ekivulu kye bobwine bamuwa miliyoni yaka asatu ah, okujja okiyimbiramu okiyimbiramu hmm. nemba ku why musisi gwe yali akuba yali wabano ba mafia hmm. nanyini mafia yenyini yateeka mu sente bobi wine ajje eyali guleti nze nagani nalebye bobi wine mwesi nayira neneeka mu ntebe nga ndaba omwana akuba ekiyes gwamuleeta kakati bobi wine bwavaawo bobi wine nagenda ne bamukebera enjaka ne bamukebera sirimu nga talina ekisigiza eri kyanywa ku njaga ati kyenkubuulira ngaebyo byonna akola byaki reforming him the mafia reformed him eh, to have a new image hmm. bobi wine married in church eh, bamugatta bobi wine police nemugula hmm. to help them rehabilitate the use hmm. nga niamuvuga mafia nga yemuvuga nga intelligence bagigula the person who detected the mafia is me nomanya nti mumaafu yawe eri bobiwainamuwandikako ebitabo ebyo bibiri nabawandikako nti bobi waine victory revolution of victory lwaki nabagamba nti nalaba minisita wa museveni ngaayina ekutiya ya sente ngaakwata emitwalo etaano etaano gandi vooti bobi waine eh! ono kiyimba katonda yinza omuyambireeyo ono mamerito olowekindi owekyengera eh, eh, mm. yagenza okwesimbawo mm. okimanyi nti kiyimba yali akulira akalwako okunonya akokuba bobi waini okimanyi nga atwenda okulonda enkeera bayola kiyimba nebakubakupiikabo nebamukubira benyini abenalimunalinamutnti kinkubulira awenategerera nti wenwaliwo ekiriwo ina force muliko omusajja bambi gundi yeyesimbawo kulwa nrm eh. bwebakwata bobi wine eh. nabaga ti nange munkwate bobi wine mukolera akalulu eh. naye neyeripa ku motoka nebamusimbanti nga ye tamanyi nti kyalwana nakyo museveni kyeyali alwana nakyo kyali munda bobi wine what happened bobi wine tagendangako mukoti kuwaaba mhm. bobi wine olwenrm yeyawaaba why oyo omusajja wenrm sebalu sitenda mm. yali mu palamenti palamenti bwatadda ne bagenda bamuwa sente nagenda ewa pulezidenti nagamba pulezidenti nti ffe abatayiseemu twagala okukola bizinesi ya baasi hmm. nazikubanazikuba ku mutwe anti kyenkubuulira nti abasajja abo sente bwe bamala ozikubbako kati titeriziyu bwe bakukozesa tebakuddamu gwakubiri kati kitegereza maafiya eyakuba sebalu yamukozesa okuba sente zabaasi eh, nazirya yekka eh, ah, ozirabako eri gyebagenda gogoba diiru nayenga eri gyebali tezikutuukako ate bebba kakati nabagamba jjo nabagamba kulwomukaaga nti abasajja abo nabakutte nga baleese ebyuma ebipya omanyi ku sande baali boogera mm. nga bagamba nti museveni nakugamba mm. nti museveni yagamba abasajja muwandike riten apology nga mwetonda lwaki mwaleeta bubi wayini twandamanyi nemayi gavumenti baali bagiwandika ne bagimutwalira nabasonyiwa bwe bagiteeka awo yabagamba mm. nti ndi bisi kakati bwe bakomawo ne batula mu meeting ne bagamba nti omusajja namugamba museveni tasonyiwa museveni anyina amawulu akuterekedde mawulu mhm. okuva lwakugambye nti giteekaawo is for future why is in your handwriting nebaga tukoleki akalulu tukayingiremu naffe tufukerere oyo tumwebaze ne banne ne bayiiya busimanyi akali bakayingiremu simanyi enjo kunjo simanyi kuki tewetagisaawo eroc tukozese yiso eki nga kale ekintu bwekati bubbe kakati <laughs> pureezidenti ngaasirisewebuka naabugamba mm. sente mubye nyingi nnyo mhm. bwe mwagala temukuta bwe mba mwagala okunoonya akalu munoonye muzamuze mubye sizange siyazibawo kakati bwe batuula ku sande ngambalaba bwentu <laughs> bakere esaawa ezi ngambalaba kakati ne baleeta ekiteeso museveni tumwambale bwambazi tumutekinge on head on kwekumwambala batyaanti okwambala tekimanyi nga bweyambala olugoyeambadde hmm, baganda bwe twogera hmm. eh, nti basalawo bamwambale batakeimumukalulubabakugamba nti 60 abo bwambadde obumyufu buno people power hmm. baabwe bo balowooza nti bwe banaayitamu dobwani bajja muwambira mu palamenti ajja kubeera nga benkiwanuka nga talina maanyi anti taliyo bamafiya bebaliyo abantu babwe batutte bubeni kibiina kyekitwala mm. era bwabadde buzeeyo mu kooti bukola apiiru nga balagidde abalamuzi omusango bagusale bobweni bakimugjeko mhm. nembagamba nabawulidde nga mwogera nabalamuzi ngenda bakuba wy nze sagala bobweni bamunalifayingi bo tebalabwa amamafiya tebalabwaera kankubuuli nze byenjogera bituufu mbagamba ojjukira sente ebiliyoni ekumi katakazi yawakavaka mu palamenti mm. kakati bamala ozibawa nga bano bagala okubakadaga mm-hmm. bamafiya bagala okubakadaga mm. okumanya bamafiya bagezi baleeta ebisajja ebiva mu east african yesivasembula okyabijukiraaga nti okulonda kweyongereyo naye omanyi pulaani yabyo okulonda kweyongereyo omukulembeze wa uganda bwalimu okutekako okuwolonda nga bwekwalagirwa ebbanga lye bwe liggwako akwasa sipiika obuyinza obuyinzaera bwekiri musipiika teyaweebwa ddi lwa bukomyawo kakati bitega museveni nti okulonda kweyongereyo naye nga papasi yabyo togitegeera nga bagala obuyinzabagala museveni obuyinza bukwasaani naye museveni asobola okutanti nababuuza nti naye mwe muli basiru museveni ayinza okutalaka obwa pulezidentasobola abaukadaaga ne bwoba omutta naye gwe yisu teyajjawo yajja nti beyongereyo emyaka ebiri ngaera bo bebeyongerayo naye pulezidenti eyeyongerayo kati awo wonna nga akavuyo abantu tebakategeera bo banoonya museveni agende infact okumanya abasajja bobazibu nga banoonya museveni agende nti sipiika abeere kadaga bagenda ewakadaga hmm. nebeyanjulayo ti maama webakuba obwa pulezidenti tuli naawe eh, kadaga nemukubira esimu nemuga nti abafeere babaddewo abo begenderezaawo tewali kikolebwa mu ggwanga muno nga bwolaba uh, uh, gundi sikuriini eyo bweri mm. ebyuma byange bitambule 24naye purezidenti yetalaba nti nekiseera kitusagenda kaakati wulira bobi waini mukubuulira mm. bobi waini bwebagamba okuzayo sente ne bobi waini n'okwekubira mu paalamenti kyali ntendei twandamanyi ne kadaga kadaga yabonaabona nakyo tomanyi nti bebakuba baali bopositioni ate nga bebanne bebamwogerera bebamuwa nakabirwa nankabirwa akubiddwa kadaakada ŋŋamba nti mwannyinaze omwana ono mugumiikiriza ebbanga ddene bobi wayini emirundi ye gyonna egyokubeera mu palamenti gyali giweddeyo yes if you don't attend the parliament for four days without a strong reason to the speaker hmm. oba oli disqualified kakati nze olw'okuba ntya nnyo abayaaya abo tulumba engeri gye baali bookereza nnyabo <laughs> nabategera <laughs> omuganda mbagamba bulijjo mm. nti omuganda ataasoma tatya sasi ah, ah, asonga busonzi omuganda ataasoma tatya tiyagaasi abasoma bebekweka anti omuganda eyasoma ali processed ye muganda ayagala mmengo gwe bajooga mm. omuganda atali processed mubi nnyo ne president museveni yenyini akugamba nti nayina abantu bange benayitanga bakomandozi mu lutalo mm. Mm. naye bagendanga mu ddwaniro nga tebalina mumuntu kukwata zabali bafudde nakutema bigere byangatta okutwala bbuusajja eh, nga bali bamalirivu eh, eh. <laughs> yabayitanga bakomando bagendanga nga bagenda mu lutalo nga bo tebalina mundu balira zabali abafudde nti batuuka ekiseera ne balowooza tinze nyinza kujoininga bobwai no nze sira museveni lukwe but i did not want situation yonna edisqualifyinga bobwaine ngaoyagala bagene muresi mm. kakati ngamba kataaga nti bobi waini ono muyite akwetondere mm. nga nkubira bobi waini esimu nga mugamba bobi waini weyeseza bubi tewali kubi mukazi ono kadaga bwotyo mm. genda yomwetondere bobi waini ngakkiriza yagenda ne haji gunde haji sebagala mm. ono ali mupalamentatebebatukayo nga latifu ayagala okulaga ti ate yatuteyani nga kadaga amugamba sibolesi bobi wainwan mwanyinaze mirundi yeyaŋambye omwana ono musanyu namanyi bobi waini kyamugamba mm. yamugamba ni mama nkubolere bankubolere bwnze tosobola kukuba mupalamenti mm. pulezidenti museveni bwe yakugamba nti ongobe mu paalamenti bino byoŋamba nti ebbanga lyange lyaggwayo dda noleka woolanya yangoba mhm. yamugaa nti omanye amaanyi genkiikirira mairoloctocolect mps eh? sagala bwa pulezidenti eh? era kadaga yaga nti kyentegeddemu yamugaa nti oyo namuganza bwamutwala mu disciplinary comitte yakulemerayo do you control parliament sigo gicontrol ah. mafias bacontrolera parliament kakati ffe kadaga yamwanukula ati omwana byamugamba kadaga naa nti onyambye nnyo nze ntegedde amaanyi omwana ono galina si mwereere naye neyetonda ah, ah, eh, yasooka neyetonda nebogera namuga naye maama kankubuulire <laughs> ne bwe wali agadde otya okungoba mu paalamenti walinkobye hmm. eh, amaanyi genina mu paalamenti muno mangi foosi gennina era bwetumanyi bobaini obuzibu bwe nti abaganda bagaa nti kinatamaka tekyeramba lujja nsereku yasooka okukulira bubi wai nambooze gundi bobaini yaŋamba ti nambooze yamusaba kakati ze mbagamba nti nrm muzeeyi ayina ebintu ebyo ekisooka omusajja afuumuula enkuŋŋaana mhm. nene bweziti mm. kakati gwowanutuddowa omusajja obali muga nti afunye asatu mutano bajaka gwamusinze ku nkaaga mutano ababa babaddewa wabakubirawa wakubirawa nga tewali ekyokubiri bobi waini abantu be betegefa okukubwa tiyagaasi hmm? nga balabye ate olaba munoza ne uganda bali bwe batyo ekinaaba wano ngaayingiddebana banyesa sigala tulikola naye purezidenti ddala alina obuwagizi obwenkano bwa bobi waini bungi nnyo nga tebuyize mukukwata mukalulu kanowaliwo omusajja bamuyita majambere yagamba mubabebabbaakalukamusebyagamba nebitandi kankubuulire munsi tewali asobola kubba kalulu nga talina pasent oba obujjeewa tibiriyo nze nkubuulire ensobi zaabwe tikakati ekyo muzeeyi akirinako obuzibu hmm. ekya oh wano to wano tigwe ababa obajjeewa toyinza kuba nakakatolaba abaana bano abasoma mu centers basomera mu masomero mm. bwekutukogerokero ebigezo nebakoberera mu centa kakati sente yeba yabajjeewo ate gwe bomanyi atikyekubuulirana babadde mu masomero malala mm. kubanga mubabajerega omusomesa amala okulyako sente omukulu wesomero nagamba omwana wagenda agulire mu sente kuba ayagala makumi ataanoyayagala kurimu eh, nga sente ziri tetukwatako ne muofisi omunatira munne <laughs> tito binkola baabonabanga kakati ekyokubiri purezidenti kyayina mm. nti thats one ekyokubiri nyumba ku nyumba abanyumba ku nyumba bagenda kusanga ekizibu nyumba ku nyumba bana bajja nenyumba ku nyumba bagenda kusanga ekizibu hmm. osange mukampala gyebatatuusa mmere osange gyemwawa akawunga akafu osange akawunga kebatekamu amayinja osange abatamidde dda ababubaini bagenda okutwala abayere emisinde <laughs> ebaffe batandise dde obatwala alina ekyokubiri mm. agasajja gali agabbi agagala okubba sente za museveni agawunya buno obubbi buno obubbye bujja kwagala era bugendebo bagendereko mm. bugendereku museveni nga bufuna sente naye nga busika yalingaki era gwe toli mukalulu ndi mukalulu bwogendanga mu kitundu gyotagendanga don't go with somebody genda wekka genda wekka oyinza abantu abo ababi beyunga nnyo ku bantu hmm. nogenda naye mukitundu bagaa nti okuva lwazze n'oyo kafudde gothe alone abantu abasinga olaba bunogwo buno buyisima lubega obufu obuvundu obusimi bwakabuli n'ebyoloni <laughs> bunkube bwesimu mbumbu wesente nebutegeera nedda babuwa bannalwiso babuwa omanyi buddira esimu bwe buti mm. kaseremba obuferefero mm. buddira esimu bwe mm. buti kakati babuwa sente nekadya waliwo ngakakalekana awo saawa taano meka obubulekana obugundi obufe obubonaabo obutalina sente kakati bagwayo emitwalo ngaataano tibogerere se bonna lwesa abawa ekibiina kyabakulu bamasimu bakikakasnze bakikakasi bwemanyina okumanya nti wazaalibwa gwe nti noonya tiimu eyokunoonya akalulu nti abakubi bamasimu Corazin, me, a man who did the political science at Makere University. What purpose do they have? ensi yonna ebamanyi nti bali basente ndi mukibuga ekyagonde era awo gonde nayitamu tebuyina magezi nokomu tebuyina impact but people believe nti buyina impact kuba bwogera kukunaye kakati nkugamba mm. museveni agenda kukuba atya bobi wine mm. awe njagala kubanga nziraba bobi wine amaanyi alina maanyi bobi wine museveni amukubye okusooka sente azimugyeko mhm. ezabana abafere mm. ababbi bawumudde mm. bakaaba olukaaba ababbi ababbi bagambye mm. bagenze mu youtube mhm. bananyini yaabo abamerika ne babagamba ntitubawa emiliyoni ya dola mhm. naye ebintu ebyo bya mirundi mubijewo mubituguze mubitu eh, nga bagiwa aba youtube kakati aba youtube ne babagamba we are Americans, we are an American company. Mm. We operate according to the law. Yes. Why you must go to court to secure a court order, mujitulethere, na ye under the law, uyu musajja ebintu ya ino biyigirayo. So si fwe. Si fwe. Mhm. Era abasajja bagambi, we bagenda okubabbira. Taamale mirundi, twagala tuteese naye. nga e, e, e, emeza siyambaawo hmm, sente <laughs> kati awe bagenda obabbira ngaemeza jjudde babbye nyo abafere oliwo hmm. yababba olukaaga nsubuga yabba bitaano nsubuga simiwe ebba bitaanoagendaabafera era kwekumugunda hmm. kakati nze mbagamba nzisiina buzibu nabo nti museveni atotunuulidde omanyi batya nyo public era bizinesi zoyo zaabwe ezeebweru zigudde kakati bagenda tekitegeera nga pologulamuzi zino zenkola ziyina abaziraba kasanvu mu washington dc eh! ne bagana no these are not ugandans these american police makers kibula abamerika basiba sente zaki ezokujja muno mu uganda eza covid mm. bakizula nga babanzibe kakati nkugamba ti esente azisibe ekyokubiri musebeni kikyalina ku bobi wayini kiribwekiti bobi waini bwagenda muwestinairo nafumula enfuufu abantu nebabeera bayitiribu museveni abuuza kiki ekiryawo buli bobi waini bwanagenda bonna wajja kufumuuka enfuufu lwaki wafumuka enfuufu bamafya babbawo nebalaba enzizi zamafuta ebunyolo nebagenda nebazibaabanyolonebatwala emisinde bo tebasasula mm. nebalaba oluguudo lwelugenda okuyita nebagulawoneba abantu emigo nebaaa nebabagobawo babazifune njagala nkubuule temutenda kyaomwaluwa mm. bobi wayini agendeko ye alambulereko evictoria okuli abavubi ngaemputa zaabwe enuuni bagibagirako munda mu nyanja nebabasiba amayiga nebabasuula mu nyanja gwe mukasa gwe muvuuka gwe gwakuuma ennyanja akuba abantu emigga akolaki do you believe that even if i serve on museveni's committee can i approach the bakakati kyembuosobola nyinza ogenda mbavu tosobola genda yes bakuba ne bakutta nayeve atwali atwala ennuuni yagitutte yekka naye lwaki purezidenti ebyo nabigumikiriza kugambye mu mawulire tebibeeramu kakati bali mukibuga intelligence bagigula nze muyambye gwe mu uganda muno mulimu omuntu gwe bawa biliyoni za hmm. sente kumi hmm. biliyoni nazigana tewali bakampa obutwe emirundi emeka mingi kati nakino ekyokulowooza tumuteeke ku kakiiko mbonzi jenkoleno mbabeyondo nembasuma nabadde nzitaba aba nbs <laughs> tte singa kolisa gwe nakutteko eh? singa ejeneza singa waliwo ejeneza ekibuli because you are not thinking the president you chased me from one tv to radio one radio to tv mwebo kabe yo kubera nabo kakati mbuza mukuru tamale president mu 7 kubanga nalabye bobby wine wagula hey, eh, mami deo yes. president mu 7 awangula wo gamba tuwano president yasiza wa mai funa wo nti aba basajja abawe sinaira mm. bayina problem mm. baleke ebintu ebyo nene baduka mu kizairo mm. bwe bakomo babakolera ki tewali baga nti sente zaabwe bazongezaako zeros mm. ne bajja nga babasuubiza babasuubiza babasuubiza mm. muwesinairo kana akawala tulina magye mm. omukazi tasobola kubeera mu komiti yabasiraamu akatina magye ako tekalina magezi mumutwe bakawangula nakati kagambye mbu bagenze kulaba muyimbi gwe nga bwogendayo tebakulaba twalayo omuyimbi omulala kawala gwe these are the people who fail museveni to understand the way peasants look at things mm. byanjawulo mm. nti president museveni yeyakola oluguudo okulujja ekalu mututuusa mwaluwo yes. nalowooza ajja kufunayo oluwapi bali baliko mu power batuula ne babala nti okuva ku independence independence mu uganda twalina abajasi 38 nge 35 bakakwa eh, yes bamini bawamba batya gavumenti bamozesa alibaani bebali mu maje kati umase evaluate nti bwebatuula mu maje federo yabwe eyamaje high command kulikani bagwama nga nti jeno gundi yavangaawo ono yavangawa newaka bane twalina gundi amin yali musajja musiramu yakwatanga lole lole mhm. nagenda akolaki yagenda yatwalanga lole nebazina kabala kagonja nebanywa omwenge nebagumalao aluwa is more developed than during aminis time Yeah. Yeah. slagia as you people fight over federal this in many gundi areas kakati if you go to teso president museveni ente zabateso bazirya mu lutalo mm. n'abalagira bazisasuli asasudde ente zabateso emyaka asatu mwetaano ah, bananyini bali tebabawanga bolaba ebyeruweero eh, restalking restalking restalking buli mulundi ate nze museveni namuwonye temulaba amuliya ti mm. naye omusajja yali agenda okuva eteso nga minisita agaba kawu nga akagaba waabwe nga ayagala naye kwesimbawo nze namuloopa ti ah. this man is using relief to consolidate himself ah! kakati eyo nayo sente abantu abaliriyo bebalyako ente zaabwe anti puresident bwabawa sente zibbibwa naye buli gwatuma azibbatula tukyabuuza eh. kitundu ki puresident kyogamba nti kati kinakiwangulanganabawe ah, ah. sitaana ekikulu kiri kimu gwalabyeko kalantini ow'emyaka ekumi kabasi yamutaddewo ente zabanyankole amata ne bagawamba omanyi nti olwaleero eddiba eddiba lyente olaba abasuubula amaliba mm -mm. etibali nti etyagwe bbeyitewali omwenge mulaiwaetala bwetebwetambula nze nkyagala nyo omusebeni mm. ayina ategedde the best intelligence museveni has is people to turn up to receive bobway anti ategeera ekiri awo nti kakati kankubuuze gwe gyova eyo mm. omanyi nti omulamuzi yalagira nti bave mu birombe ewaffe bukuyaanaye nga abantu abalimu bawera kakaaga sekakaaga kokka mitwalo tebafuna gololi tebafunaki era n'okulya balya bulungi mm. naye omulamuzi yali talagidde nti n'alagira negundi minopolisi eveeyo mm. ali wano newiigi ngaaliwo akasajja akasajja kafere kali wano kava ttake kafiitivu kaguzeguze n'abalamuzi ne baminisita kabawadde era how kan you chase out 10 000 people from that area tesobola abantu bayitirivuekitundukikuzedecisionze bakola abamubaza bamubaliramu bo bamubaza ne bamubaliramu nti eyo genda omulamuzi mu kooti alagire howkan ejaji direct mineral police ate ekirombebwa okijjamu mineral police mm, baletemuki webalinyo ekirombe batula ne batekabo ne bagamba to solve the problem of minerals speciality era kyekibamenya singa tulinayo election policy mm. nga okulonda bwe kuba kugenda okutukuwedde they cannot wait for next five years mm. baddayo mu bibinja byabwe after five years ne babajjayo mu bibinja abasobola okukuuma bobi wine kati ngaawo kwali baddeko awo bamukubira okuwasa emmotoka ye awo wali baddewo election police mm. okitegedde sem mm. buli wantu wonna wonaolaba nkugambe sogera kadaga mm. naye abasoga okuba museveni akalu kijja kuba kizibu wy mm. bikajjo era bobi waini bwanagenda ebusoga enduulu zigenda ebikajjo batekawo layisinsi mbulayisinsi basoka ne bagamba totunda bikajjo awefuremu 50 miles bali babadembule ne balyoka baga nti ogula ebikajjo ofuna license ewa minisita abanaku ebikajjo byabwe abasoga ateyina license tabitunda ku factoryekyakisirra kakati bob wine kagendeyo agugumyeyo intelligence etabulya museven bob wine werubikamu museveniz intelligence officer nti awaliwo ekizibuawoaliwoekizibuwaalitidde kimu hmm. singa basirise ezambia basirika kakatona agambye nti museveni yawadde ababbye ebeetu yagana okubakwata nebibabbye kakati kabamusuule yenenyanga yekasekasekamwokya nze sinenya museveni hmm. neva lwaki nti babadde babe nga eh. tabasuubiramu hmm. nze mbakubye lwaki nina vidiyo ne odiyo nkukwata hmm. nembimuwa era bakimanyi tisidi zimuwa they know it nebazinoonya nebatoka okuŋamba tugugule omwe ebifu mhm. ne banoonya abantu singa ebyuma ebyo yali abiwadde muntu kakati kambuuze ye president nga president kubanga president bazze babba sente za gavumenti eh. ye president museveni talina sente za bbiri ate zitya talina museveni ayawukanye ne babesigi naye bamuteeka mu ranking y'abasajja abasinga obugagga bapresident abasinga obugagga ne bamuteekamu bifaako mm. museveni bwe yali ajja ng'ali mu mozambique mm. yalina foronasa yagiyimirizanga bw'ati nrm nsoko yagiyimirizanga waati kummereyabantpowaman yagamba yali mwavu ngaayina kalusukuutakekokka yajayina naye bano mwe ekibakoze obubimba gamba bulijjo mm. nti omukazi kasita omuga nti abaana badda kiro mm. naga nti gwoli bawasa mm. dont tan kubanga mmwe mugenda okubuuka omusulo mulinye mubbi eh. okwabobi nti mmwe mugenda kubuuka omusulo mulinnye mubbi nti ababbi bano bekye baagala museveni kugenda wy ababbi bakitegedde nti abategedde omusajja gwenkugambye tiyahumiliatire omu ku basajja abamanyi saba jozi nono saba jozi ono kongolo naye namuhumiliati nga namgaga okutambula nga myezi esatu tegiweddewo ja famison ali mu nyumba yekukumi yekukumiyabagalire nemunju nga museveni akaes abaana balize musomero olinga yali aga nti buli mwana emitwalo anaana okumukebera naye kasajja oyo bwe bali muyoola nga kasajja amaze oziteekawo naye kasajja ye ategeereki anti babalagira bulagizi kakato nagambye don't you think cutting off salary allowances is mm. mafias trick to steal money within this election period me, faith and his groupthe body win kyendowooza kiri kimu hmm. sinakiinvestigate nga i believe hmm. ti yategedde omanyi mukimutamanyi hmm. allowances ezo mm. kubakozi bameka who knows who has the anodit mm. kati kitegeeza tibabadde bajja kuzeewa ono kindabikira museveni agala makubo mubabbirwa bwonaolaba mumawulire nga bakikulisaizinzi mm. t nakyo tekikola bulungi mm. kubanga bwogamba nti n'omukozi omusawo ajja ku duty naye omukubiddemu olwababbi bwatajje anti kakati yes. kuba olwokuba balwana nabo bali mu gavumenti munda yes. his solution is zisanga resistance tikakati bwogamba ti obutale bwonna mubujjeko abakulembeze kati mm. bagala tu install there abaabwe kakati museveni bwabagabira sente ez'omubutale bazibbe eh. kibaliko kyokkagoba bakayongo batekewo abaabwe era ojja emundu poliisi evuga poliisi ekuba amasasi muowino nepoliisi katekozibwa bamafiya oba nakugamba mm. nti ababodaboda balina obubina n'emizindalo bafuuwa wala bonoona ekibuga kakati tebalemeramu waliwo omukyala yalowooza nti bayika ye yalwana yali alesa ebaasi mu bikumi bibiri naye ngaagobawo ayagala agobawo ah, ah, mm. agoba gundi era nasanyuka bamugobe mm. kitaka mm. kitaka namuga sijja kuterayo mugongo nanimba mhm. nakubesha simu nakubesha bago byembwa to bumuri juka bambwe kubesha simu ya okuba ya sije kube konkuvu munda kubanze <laughs> namutegera ndikitaka magena mugo bawo eh. oyo mukazi PPS yali agala bawo yababerawo ate PPS ate yafuka secretary general eh eh byona babitwa eh mhm. okujoko okujozi ngabala kuzamba sente bali woleza nyo mu sente tovola kine kintu kibadde kijja kubaluka kibakwatirewa amuteringi mm. kakati onagambaoagambaoa is giving 1.2 how tenable is it owing that, it no being longer, hmm? that is no longer an argument mm. the government has already messed up hmm, hmm, himself mm. mm. bobby wine pledged or promised to increase the salaries of zivo servant mm. including soldiers mm. This, immediately after his statement mm. the permanent secretary civil servant mm. said that the government was going to raise the salaries mm. the question is why did you wait Bobby Wayne because the government becomes reactive mm. two it confirms that Bobby Wayne can do it okay take it the change the Bobby Wayne we are going to abagundi sente ate permanent secretary mupublic service yavayo nagaa nti gena gavumenti egenda bongeza ekitegeezo ono byayogera nammwe kakati bwemuba mwenna musobola okwongeza abagundi bobiwaini akirangiridde nammwe nemuliyaketeyo kati kyetubuuza mwe lwaki mbadde temuzibawo ekyokulimukakasa abantu nti ono asobola okkikola kuba tibaliizonkyobola nti besige yagamba museveni kyomusolo gomusoguvwewo yes nabujja kubanga kyali kisoboka nti ono permanent secretary ayina abamukozesa si wa musekeri kakati ono tamale promised to tell us about tata deal wire ini kasubi eh, tata hmm. anti byali byadde ebyo eh, byali bikadde hmm. tata deal gyebagenda nti twexchanging emmwanyi zaffe santana biki ebyo ebingira yabirimu wasolole n'abirwanyisa ne bamugobamu mu gavumentiirongotime <laughs> eh. kakati kankubuulire era gavumenti olw'okuba yerwanyisa yokka etimiteriyo kakati bwogamba nti okuba etiyagas kati electoral commission egambye nti abalemereddwa abaganye okukkiriza amateeka ga covid-19 poliisi ebayingire mu bo kye baagala banoonya tiyagas kati electoral commission yefiiriddemu nagamba omusajja we electoral commission yeyo leave government to deal with the government deal with, your, deal with the only things that affect your commission. Mm. If the police, the police does not need, because where is the law? Does the law say, nti agany afula utinze rules of COVID-19 abera disqualified? Tebachi teka muteka. Bateka mateka kwa nane bagaleta na nebadi ya senti icho bachira bina. Mm. Nebadi la babo benyini, abe nani, nebeka la kasa, nebako la protestation, nebako la che. Tango doi ya gama mwisa discipline them. nabagamba izite pate problem no. ngayiga mwamusiba kwogera bwogezi nti covid taliyo kakati kikutegezaki mbagamba nti bano badayana abalya sente abantu ba uganda bafuna mutima ogugamba taliyo era kikituli ku mitwe gwatabanrmbakubekekyokubiri hmm. bano ne babula ekyokukola tebalina magezi ngaffe getulina hmm. waligambye nga bobi wine amaze okuva mu aluwa yes. ne waita ennaku kumi nanya noga nti covid ali mu aluwa muyitirivu naye weya bobi wine goes towulirayo nti covid-19 yaikutte tanzania kenya zikubye raliz tewali mm. kakati kikutegeeza ekintu kino bakyonono kirira mu sente era ojja kusanga nga nendooza ne uganda eyo eyo langowa amulu ettaka nti nnabba ettaka simanya asimbewo ebikajjo gundi nosanga nti enzige zaali ebintu byabantu naye enzige ziri ezaali ebintu byabantu bo basasulwa oyo gundi yali minisita yagamba mutwajjao miliyoni za dola ssatu tusasule ennyonyi tewaali nnyonyi tewali jeno kavuma ne updf nga bayina ebomba bebalwanyisa enzigi ngaabantu beri babakkirizamujja kweyambisa abantmubeyo sente nga mujja muleeta eno sentemr mirundi tegeeza abantu president awangulawa west east north oba central andikangabuli yonajja kufunayo Eh, naye wawawangulira ddala specifically wawawangulaatstatistiso ziraba mhm. museveni mwesi tosobola kumuwangulamu compared ne bobi wine mm. this issue omanyi mwe kyemutamanyi mm. abenrm basobola okugamba abantu benrm temugende ku lukuŋgana lwa bobi wine nga muli bangi mm. museveni tumulyeko sente eh, eh. nakyo bakikola mhm. okuvuma museveni omanyi nti kifuna bakugamba bwoba yagala okufuna sente mu museveni muvume tukutwaleyo hmm. if you want to get money from museveni muvume tukutwaleyo twabamwogere <laughs> tatuwa kakati waliwo agambibwa nti tambale mirundi atera okukozesa olugero nti no emmese bweruma ekkooti ya nnyinimu tesula eh, eh. lwaki muzeeyi eh. sikyakola yuke ah, ah. mukono andi kankubolera <laughs> bano abantu mbabazi naye yalwawo mutegeera nze nakubambabazieyokuiryo mm, kitegeera mm. nti mbega kyayinza okumwandika nagamba mm. nti mukulu munno yafainansinga bobiwaye ah, sikyangu sikyangu nze kyemba nenyako kiri kimu katonda kyabayambyeko nti bobi waini gwemwateekamu sente yabewagulao hmm. nabano bemugenda okuteekamu sente tebawambe bobi waini nga ekibiina nga palamenti okulonda kuwedde nabo bajja baddukako 5 eh? years from now mumulibeerawo kati puresident mese yanyirimu erumye kooti eh. lwaki tamufiirako gambye nti mutemumanyi kibaliko yabanonye ku sande nga mbalaba bwenti nga bateesa nti tuyingire mukalulu ketukatabangule ajja tusiba kubaga ino olina okumanya ti bamafiya balina problem hmm. america yafulumya list tebafuluma wanatetukyabakkirizaweeru ah, ah, kakati ekyokubiri museveni abategedde nti babadde bamusudde hmm. n'abawandiisa apology ekyokusatu bababiddeyo ebyama nti museveni agenda kuridusinga baminisita bajja kuba nga abiri eh, babbiramu ssente ekyokusatu government departments agenda zijjawo babiramu sente sente bazibira mu bitongole ebyo kituufu nnyo eh. kakati ono nakugamba nti nno the baganda se ebibbe tebyala what does mirundi sabout tesas buses roting at nambole on yeah. projects after his drivers yes. store tires and okay. vandalize all the eh. no hmm. tesa talina kyeyafiirwa hmm. baasi ezo bayisaitinga abautoda hmm. nebediima mm. abawutere bamala okwedema nebagamba museveni nti tetulina olutative transport mm. nabawa 10 million dollars mm. baleete ebaasi ezo kati kyenkubuuza nabagamba nti bwemba nakutumye ntemulumbe oba kumbaga mala kumbuuza enyama gyewaleese enkana sente zange ezobaasi ziri 10000 tirali mu 10 million negundi ekyokubiri baasi ezo muzitunuulire mulabako enywa amafuta mm. tezikyamba mwana wa petrol station basi zinywa mafuta gebunyula agali kuludu teziwa nolwebiro ddala obujozi bwenyini owa takisi agenda ku petrol station nagula lita yamafutanga kuliko omusolo ono ye naleeta baasi nasanyawo abawutoda naye nga ne baasi za grant nga baasi zinywa mafuta gebunyulu talina kyasaakatiwamanye ekyakiswaze nambooze yesitingitenantinga nambole bamutunda mm -hmm. nambooze abasajja ah, babala nambole tumuwulire nomuwala tenaeshanga mbu mwemugenda okubeera gundi tutwalayo abaago nedda what about the mukaaga eddwaliro lyokumukaagakano kakulu nnyo eh. mirundi mumbulize nti no billions ebisatu mu asatu eza radio z'abayizi eh. okirowoozaako ekyekyo nze nasooka kikuba mm. biliyoni ziri lukaaga muataano mm. nemba kubira akatabo wano singa abaana bano bakanone anyampisa eswaga <laughs> anyampisa eswaga yaitwaloanti <laughs> kakati bwe kyebakola mm. batuula wansi nebaga nti betaaga lediyo set ne tv set abaana byebagenda okusomerako mubiseera bya covid gwenagwe nebwoba gwe abantu bali bakireeta you believe yes. the first lady the minister of education mm. be babadde balumirwa ekintu kyabwe nanyini mufu yakwata awawu yes. kakati president museveni ngaakkiriza nti balete rediyo baleteki abaana banasoma bati mm. bamwetikka ne bamutwala mu factory ekola batule za motoka nmugamba nti ezo zonna boxi zaki kumbe batule nga waliwo rediyo nga tuwali wadde akatabo kange bakaleete nka balage kakati kakati tekyenkubuuza mm. it always it still goes to intelligence if the intelligence man did not inspect that factory to find out ntiezosi sikolero lya factory museveni would have been even drugged amazima genyini omulungi omulabi wa hgtv program yaffe etaleyo nakolalwetu betambudde nyongera okubeebaza okubeera nga mbadde ku programu eno kunkubatiyagaztubajja kukubatiyagaala ne bwebanga abantu bali ebikumi bitaano hmm. nga tubatimyemu emirundinga tulina social distance eh, eh. nze saagalirako ddala kumenya amateeka ga gavumenti batukkiriza abantu bibiri bibiri njakujja mbogeretombuulira mbw ate fulagapiyalawo enaa ah, ah. abamu bamafiya ebataddewo eh, ng'oyinza okuŋamanze emirundi tesijja kgenda kukolera mwana wa nadduli kalulu bamuze obanadduli gwe bakubye bamukubane bamujja kuwa minisita nebamubane bamujawa nebamubane bamujawa notakakola nga ntya nti tukkiriza bujozo tubakkiriza mujogo abantuanga eh, mwe nadduli agwe kiwanda ajje kiwanda oyinza omugerageranya nenaddulikisoboka namwe mujoze nyo ensi ekyokuvulaba nze byakakiiko ebyo okutula kakiko kaabwe sibiriimu mm. nze nja kusigala nga nkola mirimu gyange purogulaamu zange abwe mbadde nzikola mm. bintu byange bino nzembyekolera nzembyambala mm. bo bebaze banzanze ku lubimbi bebalina okujoininga nze sinza okuba joininga bo bebaze fire brigade kuzikiza muliro kasa enaku nkaaga zinagwako nga bayola emititi gyabwe nga bagenda bagula ebizimbe embwa zaabwe nga batulekawo <laughs> tambula emirundi agenda kujja nze ndi mulu mirundi sirui mulu mafia hmm. yo nsonga lwaki mulaba abantu bwenga benkumbi nemubuuza nti kwezi sente mafia bebazibawa nedda nze sirya sente ya mafiaomusajja namuwulire mu meeting nga agamba <laughs> nti byanange mu western uganda hmm. eh, ekiriyo mirundi bwaba yakwogerako nti oli musoma toyinza kuyitaosobola kuwangula kale bwetyo bwetutambudde olunaku olwaleero nyongera bategeeza nti mwebale nnyo abampadde amafuta bannange mwebale abantu ba hgtv mumpadde amafuta mumpadde amafuta era gegansobozesiza okujolala okubaweereza ku puroguramu eno naawe akyasigazayo otufuta teweeraliikirira teeka ku noti musanvu noti taano nsanvu mu bbiri kinaana mu mwenda ataano mu mwenda noti musanvu noti taano nsanvu mu bbiri kinaana mu mwenda atano mwenda bade mumpa amafuta nsobole okumagawoa program nze ngenda ku wikendi ngeeno gibala ngaeriko obukaddo bubiri waliwo yaweereza atano waliwo yaweereza emmeka waliwo yaweereza emme eh, okutusastaininga baalo yabedde omanyi bwe kyebakolanga mm-hmm. batambulanga neggandula erimu ekituli mm-hmm. erimu ensawo nga buli omu ateekamu kuba baweereza kyakakati ffe abazize ebiriyoni ekumi netuzira buli kintu kyonna netuzira buli kintu kyonna omanyibwe nti bamafiya bano nga bakukubye eh, eh. nentebwe ku kitamu nawe yona gyebalibakukuba eh, okwavuwazabakwavuwaliza ddala mukama bakuume puroguramu eno bajja kugiddamu olunaku olwenca ubere bulungi